नमस्कार पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आईच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक येवकार आता खबरो विस्तारात भारताक इंधन खाद्यान्न आणि सारे ह्या संबंधातल्या गजालींचो दक्षिण आशियाई देशांचा आवाज जावंक जाय अशें मत विदेश व्यवहार मंत्री एस जयशंकर हाणें उक्तायलां उदरगत जलवायू परिवर्तन आणि जलवायू न्याय या सारकिल्ल्या विशयांचेर भारत फाटी पडटा ही चिंता करपासारखी सारकी गजाल आसा अशें लेगीत तांणी म्हळे नवी दिल्लीत विश्वविद्यालय संपर्क कार्यावळीत ते उलयतले जी ट्वेंटी देशाचे अध्यक्षपद एका नाजूक परिस्थितीत भारताकडे नायला असे सांगून भारता खातीर ही अभिमानाची गजाल असा अशेंय तांणी म्हळें जी ट्वेंटी देशाचे अध्यक्ष म्हणून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समर्थपणान भूमिका सांबाळटले अशेंय तांणी सांगले या कार्यावळी देशभरातल्या पंच्याहत्तर विश्वविद्यालयांचे विद्यार्थी नामनेचे शिक्षण तज्ज्ञ आणि बुदवंत व्हर्च्युअल प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान हाजीर आशिल्ले world is taking a much deeper interest in us The G20 presidency offers an opportunity to share our story with others. And it is also a time when we must become the voice of the global south that is otherwise underrepresented in such forums. Countries of Asia, Africa, and Latin America trust India to speak up for them. Bharat आज उपचारिक रीतीन जी ट्वेंटी देशाच्या अध्यक्षपदाची सूत्र हातात घेतलं या निमतान देशभरातल्या शंभर इतिहासीक स्मारकाचेर भारताची जी ट्वेंटी अध्यक्षपदाच्या बोधचिन्हाची रोषणाय तशेंच हेर वेगवेगळ्या कार्यावळींचें आयोजन जातले भारताच्या तिरंग्या झेंड्या वयल्यान हे बोधचिन्ह तयार केला वसुदैव कुटुंबकम असो भारताच्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळातलो मुखेल विषय आसा मनीस प्राणी वनस्पती सूक्ष्मजीव या सगळ्या जीवसृष्टीचे महत्व आणि पृथ्वी तशेंच व्यापक विश्वात तांच्या एकामेकाचे निर्मूण आसप अधोरेखित करपी असो हो विषय असा वर्षभराच्या काळात देशाच्या वेगवेगळ्या वाठारात दोनशे परस अधिक आंतरराष्ट्रीय पावण्यावेल्यो बसका जावपाच्यो असतात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी बरयल्ल्या खासा लेखात जी ट्वेंटी परिषदेच्या अध्यक्षपदाचो भोवमान भारताक फावो जाला ही दरेक देशवासियांक खोशेची असा असे नमूद केला गुजरातात विधानसभा वेंचणुकेच्या पहिल्या पावण्यावर मतदान शांतीकायेन सुरू असा सकाळी आठ वरांचेर सुरू झाले हे मतदान सांजे पाच वरांचेर सोपतले एकोणनव्वद सुवातां खातीर या पावण्यावर मतदान सुरू असा सुरत राजकोट भावनगर आणि जामनगर ह्या मुखेल शारा सयत एकोणीस जिल्ह्यांनी हे मतदान सुरू असा मध्य प्रदेशाचे राज्यपाल मंगूभाई पटेल केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला दर्शनाबेन जरदोश आदले मुख्यमंत्री विजय रुपाणी कर्नाटकाच्या आदले राज्यपाल वजूभाई पटेल भाजपाचे प्रदेश अध्यक्ष सी आर पाटील आणि काँग्रेस फुडारी परेश धनानी हांणी मतदान केले पहिल्या पावण्यार मतदाना खातीर सातशे अठ्ठ्याऐंशी उमेदवार वेंचणूक आखाड्यात आसा तातूंत चौदा आदल्या मंत्र्यांचो आस्पाव आसा गुजरात विधानसभेच्या दुसऱ्या वेल्या वेचणुकेचा प्रचार तेंगशेर पावला त्र्याण्णव सुवातां खातीर पाच डिसेंबराक मतदान जावपाचें आसा आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी छोटा उदयपूर मतदारसंघात भौशीक सभेक संबोधित करून भाजपा उमेदवारांक वेचून दिवपाचे आवाहन केले देशाच्या आणि राज्याच्या उदरगती खातीर डबल इंजिनाचे सरकार म्हत्वाचें आशिल्ल्यान भाजपा उमेदवारांक भोवमतान जैत मेळोवन दिवचे असे आवाहन तांणी केले पुरस्कार हो बऱ्या वर्तनाक उर्बा दिवपी आणि सर्तीची भावना निर्माण करपी एक मार्ग असा असे मत निवृत्त रियल एडमिरल विक्रम मेनन हांणी उक्तायलां पणजेत इन्स्टिट्यूट मिनेजीस प्रांगांजा सभाघरात आयोजित केल्ल्या ex N C C achievers award दोन हजार बावीस पुरस्कार आपणायल्या उपरांत ते उलयताले आदल्या एन विद्यार्थी सैनिकांचा सन्मान आणि प्रेरणा तसेच तांचे मध्ये आशिल्ली स्वयंशिस्त आणि देशभक्तीची भावना जागृत असे पुरस्कार आवश्यक असे असं ताणी विक्रम मेनन हांकां दोन हजार बावीस वर्साचो Navhind Times state NCC award फावो झाला त्या कार्यावळीत ते uh, you know, we honored each and every one of the achievers today. The one thing that came out, the teachers, nurses, the police, I mean, I'm sorry for want of, you know, time to, you know, narrate each one, but it came out that there are individuals from every walk of life who are leaving their mark. And as you leave your mark today on the, you know, on your chosen profession, you have also left a mark on these young minds who I'm sure today are going to go back, prepare and look forward to because when you have an inspiration in front of you, I think that redoubles your efforts to you know move forward. I think I must acknowledge the outstanding work done by Sena. I think if you acknowledge uh, fine work that is being done in society, and there are so many examples of this. I think in this age where there is so much of negative, uh, and sir, with due respect, you know, I don't mean it, but you know, when you watch media today, you see so much of the negative. I think it's important for us to also highlight the great work which is happening in our country. एकोणीस डिसेंबरा सावन राज्यात गोवा टॅक्सी ॲप सुरू करतले अशी माहिती राज्याचे येरादारी मंत्री मावीन गुदिनो आणि पर्यटन मंत्री रोहन खवटे हांणी दिली ह्या नव्या ॲपा संदर्भात सचिवालयात खासा बसका घेतल्या उपरांत खबराकारांकडे ताणी ही माहिती दिली We are going to promote our own app Jail is going to be the aggregator, oh. Hmm. Goa Taxima, and the tourism department led by our tourism minister Honorable Ron Counteji and me, hmm. we have decided to uh, launch this taxi app hmm. uh, on 19th of December. Okay. And uh, the owners who will uh, who are going to run this app basically are going to be the taxi people themselves. Okay. We will ask all the uh, seven associations which to my knowledge are there in entire Goa ah. to join this uh, taxi app. They will be members of that and it will be in their hand. Okay. And it will not only be running your own app, ah. it will be also uh, with certain welfare schemes which we will explain in detail after the cabinet meeting. It takes in due course. today's times, it is a digital world. We can't be far away from the technology. We need to do this. Okay. Uh, tourism has a very important part where taxi has a major role to play as far as tourism sector is concerned. Uh, वारंवार वेगळे वेगळे विषय असतात जे we been discussing in the past for legacy purpose and which needs to be streamline we need to have a aggregator in place आणि टेक्नॉलॉजी कॅनॉट बी इव्हेडेड हे जेन्ना लास्ट असेंब्ली सेशन सुद्धा झाला I have been able to convince all our people in the assembly as far as the M L As and the ministers are concern on what we intend going about तांकां जी इनसेक्युरिटी आसा की एप आयलो जाल्यार कितें जातलें आज आमी म्हणटा we are giving you app गोयात मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक हब सुरू करपाचो विचार आसा अशें केंद्रीय म्हायती आनी तंत्रगिन्यान मंत्री राजीव चंद्रशेखरन हाणें मडगांवां घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत दिली मडगांवांतल्या दक्षिण गोंय जिल्हो इस्पितळाक आपूण भेट दिवन इस्पितळाची पळोवणी केली खासगी इस्पितळा परस ताचो दर्जो बरो आसा अशें तांणी सांगलें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी जाहीर केल्ल्यो केंद्राच्यो येवजण्यो दर एका मनशा मेरेन पावपाक जाय सबका साथ सबका विश्वास सबका आत्मविश्वास हो नारो घेवन भाजपा काम करता गोयात skill India startup India skill hub सुरू करपाचो विचार आशिल्ल्याचे तांणी सांगले गवर्नमेंट ऑफ गोवा के स्कीम्स पहुंचे क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर का गवर्नेंस मॉडल उनका पॉलिटिकल आइडियोलॉजी डेवलपमेंट है लोगों के लाइफ में लोगों के जीवन में एक तरह से बदलाव लाना वो उनका एक अनवेवरिंग अनरिलेंटलेस फोकस रहा है तो उसके बारे में काफ़ी कुछ हमने चर्चा की कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा साउथ गोवा के लोगों तक हमारे स्कीम पहुंचा सकें और फैला सकें उसके साथ बाकी चर्चा भी हुआ कि अभी 450 दिन 440 दिन बाकी है हमारे मेरे मन में तो ये बड़ा क्लियर है कि जो 2014 के बाद 2019 में एक देश ने एक मैंडेट दिया प्रधानमंत्री मोदी जी को पाँच साल में उन्होंने हमारे वोटर्स और हमारे नागरिक ने एक इंक्रीज मैंडेट दिया a more decisive mandate in 2019 और हम हमें पूरे पूरा एक तरह से कॉन्फिडेंस है कि 2024 का जो मैंडेट होगा 19 के मैंडेट से भी बेहतर होगा और बहुत इम्प्रूव मैंडेट होगा स्ट्रॉन्गर होगा आणि फुटबॉल कतारात सुरू आशिल्ल्या फिफा संसारिक करंड सर्तीत काल अर्जेंटिना ऑस्ट्रेलिया फ्रान्स पोलंड पंगडान निमण्या सोळात प्रवेश केला अर्जेंटिनान पोलंडाचेर दोन आड शुन्य असे जैत सोडलें जाल्यार मेक्सिकोन सावदी अरेबियाचेर दोन आड एक अशें जैत मेळयलें मात मेक्सिको आणि सौदी अरेबिया हे दोन्ही पंगड या सर्तीतल्यान भायर पडल्यात गुणतालिकेत अर्जेंटिना आणि पोलंड हे दोन्ही पंगड वयर आशिल्ल्यान निमण्या फेरयेत पावल्यात ऑस्ट्रेलियान डेन्मार्काक एक आठ शून्य अशें हारयले याआधी नेदरलँड सेनेगल इंग्लंड तसेच अमेरिका हे पंगड निमण्या फेरयेत पावल्यात पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळा लेगीत पळोवपाक शकतात त्या खातीर आमचे ट्विटर हँडल फेसबूक पेज आणि D D free dish channel क्रमांक सत्त्याण्णव तशेंच डिश टी व्ही चॅनल क्रमांक एक दोन दोन आठ फॉलो करात तशेंच आमच्या खबरापत्रांचे थेट प्रसारण YouTube channel D D news पणजीचेर तुम्ही पळोवपाक शकतात आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता परत मेळुया सांजेच्या साडे स वराच्या खबरापत्रांत नमस्कार